жердин күндүн айланасында айлануусунан улам бизге жакын жердеги жылдыздар алыскы жылдыздардын фонунда жылып жаткандай сезилет жылдыздын орточо абалынан эң чоң чектөөсү жылдыздын жылдык параллаксы деп аталат жылдык параллакс жылдыздан жердин орбитасынын радиусу көрүнгөн бурч жылдыздарга чейинки аралык парсек менен өлчөнөт бир парсек 3 көбөйтүлгөн 10дун 16 даражасындагы метрге барабар эң жакынкы проксима жылдызына альфа центаври үч жылдызынын эң жакыныа чейинки аралык парсек